你果然也是一位符师啊，可惜碰到我了，你可讨不到什么便宜。既然我们俩都是符师，正好可以切磋一下。哼。 带这么多灵宝。 画护法，看来这尊浮魁便是你的底牌了。我的底牌可不止这尊浮魁，灵符师，跟上。跟丢了，我们回去跟华宗护法汇合。 灵动兄弟，你的本事不会就只有逃跑了？这花宗还真不好对付。想不到那家伙竟是个灵符师，再加上他那尊中等符魁，小子，这次你可是踢到铁板喽！哼，那又如何？看我的，冰泉剑！ 你的精神力，我就收下了。就能吸收我的精神力。 没有灵甲护体，你根本伤不了我。古灵印。 是根本伤不到我的分毫，得想办法破了这家伙的乌龟壳。小子，试试那招！你的灵宝和小命，我现在都要取走。五魁。 金台镇魔掌！我说过，你的招式对我没用。哼， <laughs> 那试试这招如何？ 化宗护法，现在你该乖乖认输了吧？ <laughs> 我堂堂阴魁宗护法，怎会向一个毛头小子认输？阴魁大法，十金古音。 你的精神力。 没事吧？